Hello, ma. Gagot! Gagot! Dahil lang pa, dahil lang. I'm, intro- I'm introduce What? myself. I'm Boy Tapang from Negros Oriental. I know Boy Tech. And this is my friend. <laughs> This is my friend. <laughs> Nabuang to. <laughs> Ah, mo das. Ay ko. Unsa ka? Ay ko. Ay ko. Ay ko. Mo ni mong Mo ni mong Mo ni mong gitrabaho diri guys. Oh, gitawa na yung nalubong gikan is World War 3. <laughs> Ay bala no. Nabilin. What? Oh. dali dia. Mo din ni ako mga mga kauban diri. Seriously lang. Mo ni ako, mo ni ko asawa. Uh, Vincent Ninya Ras og may fellowship ako sana. Ano yung guys? Ano yung resulta sa mga... Ano yung mga bag, bag o mga, mga vlog-vlog ba? Mao ni among gi kuan ron, mao ni among gi pangtrabaho karon oh. Mahuman jud may ani ron kay sige ra may katawan nay oh. Wala ni tingog din na. Nang tawa oh. Oh, mao ni among gi pangtrabaho. Nganong ra siya nagpirot? Na. Ano wala ko hmm. naman nang Hindi siya nagpirot. Ang natawa oh. Ni ni check akong among supervisor supervisor diri kung okay ra ba ni among gikuan, gi trabaho na dito sa video niya yung si yung cellphone hugtag gani ako may kuan dito ako yung manager nya amo naman eh <laughs> ako ni tagiya wala ni wala ni ngang oh na kaning kapote mo ni kuan mo ni siya ga design ani siya mo ni designer na mo dire <laughs> oh ha Kani siya mo na yan. Oh my God! wow! <laughs> Bali man oh, ron. O, ako di ay, siyempre, kaning, kaning ka video, mo po ni, hilper ano <laughs> sa. oh, dara. Gago! Mali ako, madam. Madam Elizabeth oh Mula. O, wow! tayo nagtatapos guys kasi may trabaho. <laughs> may trabaho. Ipapakita namin ang final result oh, tapos ipap ipapakita ko ang final resort Sorry guys, Resort resort. Ah, oh, ta. Result. Ibisaya ko na lang guys eh, kasi hindi ako marunong mag-English. Resulta pala. <laughs> so, pag humanit. Gago. Makita nyo guys. Mamaya, isin ko sa iyo yung mga <laughs> ah, mga mesin, messenger. <laughs> Isin ko mamaya. Pwede ipakita ko mamaya, isin. Sakto ba? Sakto na akong Tagalog. Uy, dali na, Tagalog. Okay, ikat sana ako ng video ha. Bye-bye guys. Good evening everybody. Welcome to Boytech YouTube channel.